හිටන් හිටියට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලගේ ළමයින්ට කිරිපිටි නැතුව ඇති. ඔයාලගේ දුවදරුවෝ පාසල් යන්නේ නැතුව ඇති. අද මේ වෙද්දි සෝෂල් මීඩියා හැක් කරලා දිනවා. සතුරු සූදානම් හැබැයි පොලිසිය මාධ්‍යෝ කියන්න ඕනේ මේ වෙත ඉන්න කවුරුවත් ඕගොල්ලොත් එක පෞද්ගලික තරහක් නෑ හැබැයි හැබැයි ඒ එන්නේ ඔයාලට ඔය වගේම තමන්ගේ වයසේ දරුවෝ ඇති කැම්පස් ළමයි ඇති Take a